हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और नेवर एंडिंग प्रोग्राम की बात करेंगे सी लैंग्वेज में ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ मेन फंक्शन बना लेता हूँ और मेन फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर एक वेरिएबल हमें बनाना होगा ठीक है वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना सकते हैं चलिए यहाँ पर ए नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ तो इंट टाइप का ए नाम का वेरिएबल हमने बना लिया टर्मिनेट किया और एंटर प्रेस करके नीचे आया यहीं पर लूप हम लगाएंगे तो यहाँ पे हम फॉर लूप लगा लेते हैं और यहाँ पर मैं करता क्या हूँ लिखता हूँ for a is equal to zero यानी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये जीरो से स्टार्ट हो रहा है और जीरो से स्टार्ट होने के बाद यहां पर मैं क्या करता हूं लिखता हूं ए इज इक्वल टू ठीक है यहां पर टेन कर देता हूं ठीक है a is equal to ten कर दिया और यहां पर दे देता हूं a is equal to a plus one ठीक है ये हमने दे दिया अब इस कर, इस देखिए ये लूप चलेगा पहले ए में जीरो है ठीक है और ए दस के बराबर है ये भी कहा गया है और फिर यहां पर देख सकते हैं a is equal to a plus one मतलब कि ए में जीरो स्टोर है फिर ये जब इंक्रीमेंट होगा आगे बढ़ेगा तो फिर ए प्लस वन हो जाएगा ए प्लस टू हो जाएगा मतलब कि ए में एक एक जोड़ता चला जाएगा ठीक है ये इस तरह से चलेगा ओके अब इसके बाद क्या करना है हमको इसके बाद यहां पर हमें आ, यहां पर चाहे तो यहां हम पोटेस यूज कर लेते हैं ठीक है पोटेस का अपना अलग फायदा है तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ पोटेस तो ये लिखा मैंने पोटेस और पोटेस लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पर दे देते हैं जैसे मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन तो मैं यही लिख देता हूँ कंप्यूटर एंड एक्सेल ये लिख दिया मैंने अब इतना लिखने के बाद यहां से इसको टर्मिनेट कर दीजिए ये टर्मिनेट कर दिया और टर्मिनेट करने के बाद बस काम हो गया है आपका आपको कुछ नहीं करना यहां पर जाना है डायरेक्टली बिल्ड पर तो ये सेव करने के लिए बोलेगा ही जब कंपाइल करवाएंगे तो तो यहां से सेव कर लेता हूं किसी भी एक नाम से और .c लगाना जरूरी है बस यही ध्यान रखना है बस आपका प्रोग्राम अगर सही है तो ये सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो जाएगा होने के बाद यहां से आप इसे रन भी करवा सकते हैं तो जब रन करवाएंगे तो ये देखिए ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो गया है अब ये चलता ही जा रहा है चलता ही जा रहा है ये रुकेगा नहीं ठीक है इसे कहते हैं नेवर एंडिंग प्रोग्राम तो एक्चुअल में हुआ क्या इसमें देखिए सबसे पहले तो ए में जीरो रखा हुआ है ठीक है और यहां पर ये बीच वाला जो है ना a is equal to ten तो इसमें कंडीशन दी जाती है तो अब a is equal to ten से क्या मतलब है ए टेन के बराबर है यहां पर ए जीरो के बराबर आप कह रहे हैं ठीक है यानी इनिशियलाइजेशन ए में जीरो है ठीक है अब यहां पे कह रहे हैं a is equal to ten और मान लीजिए टेन भी हो जाता है तो इसके बाद कह रहे हैं a is equal to a plus one तो जब भी टेन होगा तो फिर a is equal to a plus one हो जाएगा यानी कि टेन होगा तो टेन यानी ए ए में क्या है टेन स्टोर है तो टेन प्लस वन इलेवन हो जाएगा ठीक है और फिर ये लूप वापस से एक्सिक्यूट होगा तो फिर वही चीज फिर यहाँ पे टेन के बाद क्या हो जाएगा इलेवन हो गया इलेवन के बाद क्या होगा एक प्लस हो जाएगा तो ट्वेल्व हो जाएगा फिर थर्टीन हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा fifteen sixteen seventeen eighteen nineteen twenty इसी तरह से चलता जाएगा क्योंकि काउंटिंग तो एंडलेस है तो जहां तक ये काउंट करता जाए अब एंडलेस है तो ये नेवर एंडिंग प्रोग्राम हो जाएगा मींस कि इनफाइनाइट तक ये चलेगा तो इसी वजह से इसे नेवर एंडिंग प्रोग्राम बोला जाता है